Tanti single che si rivolgono a me hanno tentato la strada delle conoscenze sui social e purtroppo molti di loro hanno vissuto delle grandi delusioni. Sono sicura che anche tu avrai provato a conoscere qualcuno in chat ti sarai confidato, avrai provato interesse per una persona che poi si è rivelato totalmente diversa dalle apparenze. La prima cosa che ti ha ingannato forse è la foto. In molti inviano fotografie non proprie o totalmente modificate. Un'altra cosa che ti sarà sicuramente capitato è la bugia sul proprio status. Si è dichiarato single ma poi tu hai scoperto che in realtà avevo una famiglia e da te volevo solo un'avventura. Dopo una brutta esperienza così, ti sarai scoraggiato, hai smesso di credere che ci sono ancora persone serie, sinceri, o hai addirittura rinunciato a cercare l'amore. Io sono qui oggi per dirti che ti sbagli. Esistono ancora tanti single che hanno voglia di una storia seria e duratura, di costruirsi una relazione appagante, una, fa una famiglia. Sai qual è la differenza tra un chat sui social e un incontro tramite agenzia? avere la certezza di incontrare una persona realmente affine a te, che io conosco personalmente. Io posso darti la garanzia che la persona con cui andrai a prendere un caffè o un aperitivo è realmente single e ha le tue stesse intenzioni. Non potrai essere ingannata da foto, foto false, perché io non permetto ai miei single di scambiarsele prima dell'incontro. Perché no? Perché le foto possono alzare troppo le aspettative o al contrario non rendere giustizia alle persone. Io credo che l'amore vada oltre l'apparenza e bisogna incontrarsi di persona guardandosi negli occhi per poter capire se c'è realmente chimica, se scatta la scintilla. Allora, evita delusioni, affidati a me. Potrai finalmente incontrare la tua anima gemella con cui costruire un futuro felice. Chiamami ora al 339 45 47 495 e ti darò tutte le informazioni affinché tu possa vivere la gioia che solo l'amore sa dare. Ciao!